亲爱的朋友，你们好！不论你现在在地球的哪个角落，请接受我来自加利福尼亚的问候。在这篇更新的最开始呢，我想给大家介绍一下光之家族，你们的身份，还有你所拥有的特殊能力。许多不同意识的家族，他们根据灵性的进化目标还有神圣意图聚集在一起。你所属于的光之家族呢，来自意识的某一谱系。 光之家族呢是一群团体，他们被编码要把信息带到地球上。这个编码呢就在我们每个人的体内。一旦你开始询问问题，并且超越了对现有实相的认知，你就会被指引着创建思想形态，来销毁这些实相所披覆的外衣。光之家族的成员呢有能力去进行整合。 而且，他们可以在石像转换的过程当中存活下来，不至于损害他们的身体，或者是给他们的生命力带来损害。作为光之家族的成员呢，我们每个人都拥有改变石像的能力。这种改变石像的能力源自于我们的内在。我们必须建立这样一个信念体系：我们可以做到这些，而我们的思想会根据我们的指令去进行发展。 也是基于这些指令来形成我们的体验和实相。不论你来自哪个意识家族，光之家族的成员在维度转换时扮演着稳定者的角色。光之家族的成员也是频率的载体，可以用来唤醒其他的人。光之家族的成员呢，也可以超越第三维度实相的限制。他们可以通过挖掘自己内在的编码，把自己推进进入另外一个维度。 接下来呢，我要分享一些地球历史上真实发生的事情。大约在五十万年之前呢，这个地区发生了动荡，从而影响了现今的地球。在很大程度上，地球丧失了它的主权，因为有一支统治力量进入地球，并声称我们称之为家园的地方。 为他们所有，而这些近期上任的像神一样的统治者，并不是最善良和仁慈的那种。地球呢，是在数十亿年之前建立起来的，它存在的目的呢，是要成为银河系之间的信息交流中心。这是一个庞大的生物库体系的一部分，许多许多星系的信息都储存在这里。准确地说，地球是会呼吸的生物库。 地球的最初计划者们是光之家族的成员。光之家族是那些为圣光服务，同时呢又与圣光的某一个面相所校准的存有。光之家族的成员按照他们的设想，创建了一个这样的信息中心。他们规划了这样一个地方，不同的银河系之间可以在这里分享他们的信息，分享他们星系所特有的知识。地球。 这个会呼吸的生物库项目最终被篡夺了，发生了一些冲突，然后地球就变成了冲突和二元性的地方。当冲突发生的时候，太空中的某一群体赢得了地球的战争，然后地球就变成了他们的领土。这些新的地球拥有者希望地球的原始居民保持无知和不参与的状态，因为这样做控制这些物种。 就变得更加容易，创造出来的最原始的人类物种遭到破坏，因为 DNA 被打乱。众神呢，现在也意识到卯宿星团的发展遇到了巨大的困境，因为地球上残暴的事情正在肆虐，而这些事情返回来又影响到了卯宿星团。你们是否知道，卯宿星人也参与制造了这些暴乱？因为卯宿星人。 剥夺了我们完整功能的十二条 DNA。不要认为莽素星人太单纯，不然你认为他们为什么要在地球上来进行这项修复工作？可能是他们要为下一步的进化而铺路。如果我们渴望成长，我们就必须疗愈好跟我们所相连接的过去。在过去的几年当中，你们一直都在进行着深入的探索。 你在探索着自己真正的身份，你在寻找着自己生命的意义，同时，你又把自己跟宇宙的整体观念连接起来。或许乍一看，你似乎已经超越了目前你所在文化支持的范围。当你在不同的地方遇到那些安静的群体，触发到了你一生之中内心最深层的渴望、觉知和秘密的时候，你就开始注意到。 或许你并没有超越现有的文化范围，或许是当你在拓展自己边界的时候，文化也在随之拓展。在过去的五十万年之中呢，地球上的各种文明都是从不同的星系当中衍生出来的，而这些星系都是地球这个庞大生物库体系的一部分。每个星系在不同的时期。 都渗透进入这个让地球分离的控制场，该控制场也无法让地球作为生物库来访问。这些文明本可以繁荣五百年、五千年，或者是上万年，然后那些宣称拥有地球的所有权的力量，就以某种方式把他们都赶走了，或者是摧毁他们。那些文明没有办法在地球建立所有权，因此。 他们留下了一些线索，这些都是神圣计划的一部分。埃及人、印加人、巴厘岛人、希腊人、苏美尔人、美洲原住民、玛雅原住民和许多地球上的土著居民，都为这些线索的理解做出了贡献。这些线索是通往天堂的关键所在。 如果人类现在可以阅读由那些古老的文明所留下的线索和方法，那么他们就可以再度的解放自己，并且再度拥有地球。随着时间的流逝，一种理想化的文明形态被带到了地球，它可以最大化的满足人类的需求。它带给地球最大的教义就是：所有的人类都是平等的，创造出来的。 而所有不同的生命形态都应该被得到尊重，去拓展你对存在的概念。想象一下，作为专业人员，游戏大师们精心地策划了现实，然后把这些现实作为生命的形态，穿插到两个不同的星球上。这些游戏大师是非常智慧的，他们不仅仅构思了整个游戏，为整个文明的蓬勃发展绘制了整个蓝图。 他们也把自己看作这个文明的一部分，因为他们知道，只有当他们把自己融入整个文明的时候，这个文明才算完整。因此，他们就是这个文明，同时他们也创造了整个文明。卯宿星人是游戏实验的高手，游戏大师们是无形的，然而他们可以将自己叠加起来，并灌注到不同的形态之中。 当游戏大师们为了某一文明创造了一个特殊蓝图的时候，这个蓝图就会出现很多不同的版本，在不同的世界和石像中加以表达。游戏大师们的一部分的使命就是要同时兼顾所有这些石像，并从该蓝图的每个版本中加以学习。这个蓝图不仅仅铆定在一个领域当中，实际上它铆定在很多领域之中。 我在这里分享信息给你呢，是希望让你拓展对自我身份的界限，同时呢，我要混淆你对现实的认知，因为只有这样，你才能从更高的自我渗透当中去获知信息。我前来瓦解掉你们生活中的蓝图，同时呢，又给你提供建议。这些建议是非常笼统的建议，不过围绕这些建议，你可以构建出自己的框架体系。 毫无疑问，人类是这个生物库不可或缺的一部分。这个生物库的每一个生灵都有其存在的目的，并且储存着大量的信息。人类的体内存在可以复制的公式，以及遍布整个宇宙的其他生命形式。你要去感受，在人类进化的十二条 DNA 当中，存在着这个宇宙其他生命形态的公式。你们呢，是能量的导体。 就像毛素星人可以把他们星系的能量导入我们所存在的星系一样，毛素星人的老师还有其他的存友也可以把能量导入到毛素星系。对你的要求就是，你必须要掌握你所学到的这些知识，而且呢，要能轻松愉快的去转化这些能量。你不要担心地球上的居民，因为他们会看到，他们会看到你稳固的基础，他们会看到你散发着爱。 并且是以和平的名义在工作，这一点你要非常的清晰。当你在寻求目前未知的事物时，要永远坚持着平和的原则，与那些能量场让人感到震惊的人做朋友。你们正在做着非常非常强大的工作。我的目的是呢，传递信息给那些了解卯宿星人并熟悉他们能量特征的人。这些人呢？ 会在地球上迈出较为轻松的一步，因为他们可以很容易的吸收并且去转化我所传达的这些关键信息。我呢可以把关键信息直接分享给你，我也会跟你玩一点小心机。卯宿星人呢，他们总是会跟我们玩一点小心机，这样的做法是机智的，因为这样我们就会对他们存有一点点的怀疑之心。如果我们对所有的事情， 都统统的接受，那么我们就是傻瓜。要去学习，对所有的事物保持怀疑的态度。你要知道，有时候莽素星人有充分的理由去这么做，尽管当时可能你还不能了解。他们所做的就是要去创建一个蓝图，这样呢，我们就可以进化。也不要只听信莽素星人一个人版本的故事，也要去聆听他人的故事。 然后呢？我们再自己进行合成、分析，还有判断。此时此刻，地球上的每一位老师都在给你提供线索，我也在提供线索给你。我只是用着自己独特的方式来这么做。毛宿星人有他们的个性和议程，他们也知道如何去刺激我们，让我们行动起来，而且干劲十足。他们也知道如何让我们获得自由。 这就是他们所追求的目标。卯素星人的目的呢，是要让人类生存的价值回到创造的最前沿。他们与非常古老的存有合作，那些存有叫做时间的守护者。时间的守护者，他们引导着整个宇宙的发展。时间的守护者呢，是地球生物库最初的发起者，他们也是整个游戏的策划者。你必须要成为游戏大师。 要与时间守护者联络，你必须要到达非常进化的状态，就像我们世界中的瑜伽士和萨满巫师一样。时间的守护者们拥有着不是那么清晰的人格特征，他们像是谜一样的人。尽管他们广为人知并且受到爱戴，然而没有人知道他们住在哪里，怎样去联系他们，也没有人知道他们的长相。 与时间的守护者一起工作是卯宿星人他们的荣幸。时间的守护者呢，是卯宿星人的老师，就像卯宿星人是我们的老师一样。时间的守护者也会忽悠我们去探索地球这所会呼吸的生物库，因为时间的守护者们不想失去他们的宇宙。时间的守护者们也竭尽所能地守护着这个宇宙。 因为，假如我们所在的宇宙在它完成使命之前发生了自我毁灭，它就无法完成其既定的目的。时间的守护者们看到现在宇宙正在走向毁灭和分离，事实上，他们是支持这种分离的。时间守护者们所在意的一种分离，是现有的生命形态与其本质的分离，也是通过这种分离，爬虫人。 和其他的能量实体制造了混乱。宇宙中的一些文明正在消失，因为他们不能接通到这个会呼吸的生物库。同样的，人类的文明也处于消逝当中，因为人类不能明白，也不能接通自己的身体。